Nos negamos a obedecer pasivamente sin ofrecer resistencia. Nos negamos a sufrir por las víctimas de las guerras sin protestar. Rechazamos la masculinidad forjada en la figura y el mito del guerrero, la colonización patriarcal de nuestras mentes y cuerpos. No queremos convertirnos en seres dañinos y peligrosos, capaces de cometer toda clase de humillaciones y maltratos. No queremos ser cómplices de la violencia sexual contra mujeres de todas las edades ni del asesinato de personas indefensas. Errusiak eh, inbazioa bertan bera hut dezala eta okupazio indarrak etirra ditzala, esigitzen dugu. Ukraniako eskualdetako gutxienen goikiko errespetua esigitzen dugu. Desertore Ukraniarren zein Errusiaren asilo eskaerak onartuak izan daitezela esigitzen dugu munduko edo gerratatik iesi datozen persona guztiei inolako mugari gabe ateak irekitzea esigitzen dugu. Natoko herrialdeek Ukrania ingurura armak eta soldaduak bidaltziari ut dieza jotela esigitzen dugu. Armagitzaren, industriaren zein Europako oligarkien irabaziak zuritzeko erabiltzen dituzten paradisu fiskalak bertan bera ut ditzatela esigitzen dugu. Apoyamos a las poblaciones civiles de los territorios en guerra, y a los desertores que se niegan a participar en la motanza. Apoyamos a quienes en Ucrania y en Rusia se autoorganizan y practican la desobediencia civil y la no violencia y que padecen la represión por oponerse a la guerra, en especial a los movimientos antimilitaristas y feministas. Llamamos a organizar una red de apoyo a quienes desobedezcan a la guerra y anunciamos que, en cuanto tengamos oportunidad, desobedeceremos las leyes españolas y europeas para acogerles en nuestras casas. Kalera irtetiko unea da. Izan ere, gerra honen arira, beste behin ere, eskubide zibil zeilan eskubide murrizketa ikaragarria inposatu nahi digute. Eta murrizketa horri elkarren eta irmoki aurre egiten ez badiogu, hemen Euskal Herrian, Estatuan eta Europa osoan, kapitalismoak beti bezala konponduko du bere akumulazio krisia. Gerra gehiagorekin, ingurumen txikizio gehiagorekin, aspiratuentzako sufrimendu gehiagoarekin. Nos acordamos de los insumisos de todos los ejércitos y de los desertores de todas las guerras. Ucraniako hildako guztiak ditugu gogoan, iraganekoak, egungoak eta etorkizunekoak. Nos acordamos de Unai Nueva, de Kike Mur y de Virginia Garayoa. Inorena, ez den. inorena ez den lurrean hiltzen direnez, izenik gabeko itxulketzetan lurperatzen diren horiek ditugu gogoan. Con nosotros y con nosotras no contéis para apoyar esta guerra. Ez ezazuela gerra hau gure izenean egin. Gora insumizioa! Viva la deserción! Insumizioa! Insumizioa! 祝你自由。